Xo'p, kibr qalbga kirib qoladigan bo'lsa, undan qutulishlik juda qiyin. Kibr ahliga boqing, mana shu illatdan qutula ham, to o'lganlarcha qutula olmaydiganlarni ko'ramiz jamiyatimizda. Bu juda og'ir. Shuning uchun ham uni kiradigan yo'llarini yopishlik osonroq hisoblanadi. Kibrga ketib qolishlikdan o'zimizni to'sishligimiz kerak. Kibrni davolash yo'llari quyidagilar deb ulamolarimiz fikr qiladilar birinchisi alloh taolodan panoh so'rab doimo duo qilishligi kerak har bir inson alloh taolodan kibrga ketib qolmasligi uchun panoh tilashligi lozim bo'ladi alloh taolo unga bergan ne'matlarni tafakkur qilsin ularni shukurini qilsin hokisorlik nafsni bo'ysundirishlik o'zini o'zgalardan katta olmaslik bilan bo'lishligini anglasin solih insonlar bilan suhbat qilib turishlik chunki tabiatlar bir birlaridan nima qiladi ta'sirlanadilar doimo mutakabbirlarni yonida turavering so'zingiz ham o'tirishingiz ham majlisingiz ham o'shalarga o'xshab boraveradi kambag'al miskinlar bilan o'tiradigan bo'lsangiz yoki mana shunday ahli sifatlar bilan o'tiradigan bo'lsangiz ulardan ta'sirlanasiz ulardan ibratlanasiz ulardan xulqlanasiz to'rtinchisi kibrga beriladigan azoblarni yodda tutishlik mutakabbir insonlarga nima va'da qilindi do'zax va'da qilinyapti mana bu azoblardan fikr qilishligimiz kerak mana buni yodda tutishligimiz kerak o'tgan ummatlardagi mutakabbir kishilar yoki jamoatlarga kelgan azoblarni eslashlik fir'avn nima bo'ldi kattaligi bilan Xorun nima bo'ldi va hokazo o'tgan qavmlarga yetgan azoblar kibrlari bu sababidan yetgan azoblarni bot bot eslab turishligimiz lozim bo'lar ekan oltinchisi kamtarlikni lozim tutishligimiz imkon boricha yeb ichish kiyinishlikda yurish turishlikda albatta haddan oshmaslik o'rtaxollikni oddiylikni lozim tutishligimiz lozim bo'lar ekan ba'zi bir boylarni ko'rasiz sizu bizdan farq qilmaydi yurish turishlikda o'zini bosib olgan qilinayotgan qiladigan ishlariga e'tibor bersangiz faqat xayr saxovat va hokazolar bilan bo'ladi ba'zi bir insonlarni ko'rasiz kibrga ketib qoladi buni jamiyatda juda ko'p uchratganmiz vaqtini topib faqir va miskinlar bilan o'tirishlik imkon boricha o'zini hojatlarini o'zi bajarishlik kibrning bandaga bir qancha zararlari ham borki kishi tavbadan mahrum bo'ladi kibr sababli kishi to umrining odam umrining oxirigacha o'z ayblarini isloh qila olmaydilar tuzata olmaydilar tavba qilishlikka muvaffaq ham bo'lmaydilar ruhiy iztirob mutakabbir kishi kishi o'zini boshqa bandalardan baland olganligidan doim odamlar unga ta'zim qilishliklarini iltifot ko'rsatishliklari hurmat ko'rsatishliklarini xohlaydi lekin voqeligida nima bo'ladi ayniqsa sharafli insonlar ilmli insonlar o'zini bilgan insonlar ularga aslo qulluq qilmaydilar bu narsa mutakabbir odamlarga bir ruhiy zarba bo'ladi kibrli kishi doim o'zini o'zi o'ylaganligi sababli alloh taoloni tanish va uning zikridan g'ofil qoladiki bu kibrning dunyodagi uqubatlaridan hisoblanadi uchinchisi ayb va kamchiliklarida davom etishligi kibrli kishi o'zini kamolatga yetgan deb hisoblaganligi sababli hech ham o'zini nafsini taftish qilmaydi o'zgalardan ham pand nasihatni qabul qilmaydilar Natijada umrining oxirigacha ayb va kamchiliklarini isloh qila olmaydilar, halokatga olib boruvchi holatida davom etaveradilar. 4-inchisi jannatdan mahrum bo'lishlik va do'zax azobiga mubtalo bo'lishligi bor. Albatta Alloh taolo va rasuliga iymon keltirishlikdan kibr qilgan kishilarning jannatdan mahrum bo'lishligi bor va do'zaxga tushishligi o'z öz o'zidan tushunarli lekin iymon keltirsada kibrdan qutula olmayotgan doim o'zini odamlardan ustun qo'yib o'zgalarning ustidan kuladiganlar bor musulmonlarning obro' e'tiborini to'kish bilan zavqlanadigan kishilar bor bular ham do'zaxning yo'lidan ketayotgan ekanliklarini unutmasinlar do'zaxni yo'lida ekan do'zaxni ko'chasida ekan ko'chasini boshida yo o'rtasida ekanki buni unutmasinlar